Vai, chans att vinna. Jag vill bara sitta ner i glada vänners och njuta av livet för stunden. Pride Uppsala! Det är vi som är hyrda knutar. Var inte så jävla blyga! Ge er själva en applåd. But he's a man that lives tycker jag. Ja, det tycker jag ska vara det. Men det står fler till dig. Torsdagen, jag lever sen med. Jag hade ändå önskat i flera mina land. Och förklättrarna och backen och musiken. Fyra klippar! Och Uppsala! Tack så mycket!